salaamaaleykum wa rahmatullah comme noonu rek ñuy ziare waat bu baax di nuyuwaat waa Louga TV bi yëpp di présenté wu ñun la waa euh, club kung fu su euh, bu club vérité doomu Louga nekk fi di pratiquer kung fu waaw euh, tey ñu nag ñu dikkoon fii maam doon def stage doon def remise de diplôme fii doon jox gone yi seen i diplôme xam naa moom loolu loolu moo taxoon xam naa moom ñu woo leen waaw xam naa leen bàyyi métamorphose la rek xam naa mu ñëw ci kii bi incha allah. ok salaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di nuyu di leen ziyaare bu baax di beral nuyoo waa Louga TV waaw di leen wax ne ñun waa club vérité wushu bu doomu Louga dañoo daje woon fii tey di def benn remise de diplôme maanaam élèves yi nga xamante ni nekk nañ ci salle bi. ginnaaw bañ leen joxee ab programme bañ jàll programme boobu bu boobaa nag ci lañ leen defal benn passage ñu jàll su ko defee ñu ñëw fii daal di defal leen benn féexal seen xol waaw jox leen seen ay diplôme waaw ñu dëkk su ko defee ñu dem waaw. voilà comme loolu rek nga xamante ne daanaka maanaam lu dikkoon fii euh, comme ni ñu ko waxee rek daanaka doon euh, jox gone yi li nga xamante ne mu doon seen diplôme maanaam ñu am ay gone euh, am ay mag waaw ba ci am ay jigéen nit wax dëgg yàlla ñu leen defal un seen remise diplôme waaw xam naa ni waaw mu nekk loo xamante ni maanaam ñu bari ci wàllu aar yi bokk duñ comprendre lu mel nii ndax mosuñu koo xam waaye te mosuñu yoo doxee lu mel nii waaye dañuy bëgg li nga xamante ni moom Euh, toujours dañ koy doxee euh, te ay gën a nekk ci te ay doomi réew mi ne si maanaam bu ñu koy def moom ñu woo li ci mel ne mooy télé Louga TV nga xamante ne daanaka mooy yéene fi nekkal moom waa Louga yi nga xamante ni moom bépp euh, démarche boo xamante ni waa Louga ñu ngi koy def rek mu doon loo xamante ni moom ñu ngi koy mën a wan ñëpp man ba ñëpp mën cee jot waaw ba tax ñu mën leen cee woo am naa moom pour ñu kii woon yi am naa pour ñu mën a leeral loolu nga xamante ni daanaka Euh, expliquer li nga xamante ni euh, moom la ñuy def nii muy arts martiaux muy kung fu waaw ba ci ñu ko comprendre comme ni ci mel ne karaté comme ni ci mel ne taekwondo comme noonu ñu ko gisee rek waaw muy benn benn aar boo xamante ne nag daanaka mën naa ni yàgg na lool ndax dañuy wax ne trois siècles avant Jésus Christ waaw trois siècles avant Jésus Christ moom la ñuy wax ni moo fi ñëw te mën nañoo wax ni maam c'est la mère des arts martiaux waaw ci ñi nga xamante ni comprendre nan li ñuy wax waaw léegi nag moom mu demee ci loo xamante ni euh, ñun fii dañ fay nekk comme ay ndaw maanaam comme ay ndaw fii Louga euh, ànd ak suñu maître Moustapha Ndong mi nga xamante ni euh, moom mooy suñu maître fii waaye àndoon ak it moom suñu maître bi nga xamante ni moom mooy maître Baye Sidi moom te léegi nekkatu fi moom mi ngi Amérique waaw maanaam ñu nekk fi féete fi ma nekk fekk ak sama maître Mortala mi ak sama yenn anciens yi nga xamante ni moom ñu ngi fii nga xamante ni moom ñu ngi doxal di ànd ak gone yi moom di entraîné di dem di génn di dem ay champion Sénégal euh, di génn it moom di dem ci région yi ne moom di dem di comité yi di ñëw di indi ndam fii Louga nga xam ni maam kung fu yi maam nekk fi di def ay démonstration mais ñuy génn di dem di comité yi waaw ñuy génn ci ay région yu bari yoo xamante ni moom mi ngi dem moom di jomante ak ay doomu réew yu jàmm maam ci région yi bokk xamante ne maam ñu ngi dem ko ay Saint-Louis ay région de Diourbel ak yeneen région yoo xamante ne ñu fay génn dem di comité yi moom dëkk di ñu dal fii Louga xamante ne maam loolu képp moom moo ñu ci euh, tax a jógee waaw euh, ci wàllu système nag moom dafay nekk loo xamante ne xam naa ne ah, lu raar lay doon waaye comme ni ma ko waxee woon maam ñu si remercier waale ki nga xamante ne mooy nga dem nag Moustapha Diop waaw ndax euh, maam gënoon nañ ci ab commission boo xamante ne moom fii Louga la te invité woon nañ ko waaw ci moo ne ko tuddee woon te it euh, kii woon nañu si wax dëgg yàlla moom joxoon nañu si ab seen bu am solo yoo xamante ne daanaka moom lañu jàppale moom ba li mu doon def moom mën a jaay si jàmm waaw te it mu doon loo xamante ne maam autorité yi maam ñu si bari boobu moom dañuy seetaan ci wàllu woowu muy aar yi euh, maanaam comme ni football di génnee moom di dem di football yi euh, comme ni maam basket bi tamit mu ngi defee noonu waaye kung fu bi moom daanaka moom noonu lay defee noonu moom di dem di génn moom di dem di génnante ji ak yeneen région moom dem di indi ndam di ko indi fii Louga nga xamante ni daanaka maanaam ay euh, néew nañ ci doole lool ndax suñuy euh, propre moyen moom ci lañu génn di dem di kenn ci di ñëw ñu ko def ba ay quatre-vingt-dix ans yooyu noonu mais selon sa yaram bi mu àttan rek loolu lan lay jox te kung fu dafa dafa dafa différent daal kung fu dafa bëri ay ay ay ay bunt kung fu dafa bëri ay dafa bëri ay bunt te wax dëgg yàlla ñu ngi entraîné ay xale yu ndaw ay xale yoo xamante ni am nañ cinq ans six ans ba jëm ba ci kaw ba am na ay mag tamit ñu ne si biir di entraîné waajur yi ñu ngi bàyyi seen doom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñëw wax dëgg yàlla wóolu nañ ñu jël seen ay doom teg ko suñu teg ko suñu loxo te loolu dafa am solo nit bu la wóoloo rek ba attana jël doomam jox la ko maam loolu loolu maam lu wéy la daal du lu ndaw wax dëgg yàlla nit bu la xoolee ba xeemem la jël doomam jox la rek mooy maanaam yow li ma gis yow laa bëgg nga defal ma kii man soxla naa ci soxla naa ci sama doom mu mel nii mu mel naa mu mel ne le wax dëgg yàlla te ñuy def aar te yemuñu ci aar bi rek nekkuñu di dóor ay loxo ay coup de poing di def ay kii ak ay gymnastique ak yooyu noonu taxaw waaye dafa dafa nekk dañuy jàngale waale yar ak teggin toppatoo nit ki ba mu jàppandi nga am ci di def sport mu jàppal la ci sa yaram nga dëgër tamit yooyu yëpp da koy liggéeyaale ci biir te bokkoon tamit li ñu dajale fii nit su fekkee da ngay da ngay da ngaa nekk ci dara di yëngu yenn saa yi dafa dafa dafay baax ngay fiixal sa xol rawatina su fekkee da ngaa def examen ba pare wala su fekkee da ngaa def benn euh, passage de passage de grade foo passé ñu yóbbu la indi leen fii ku ci nekk foo kafre changé waat air war na mbir mi du da ngay taxaw di def lii def laa waaye mën nañ ci am lu nekk mën nañ ci dem fu nekk tamit lii rek dafa bokk ci li nga xamante ni day day dundal aar te tamit maam dafa baax ci ki nga xamante ni day day pratiquer aar bi dëgg la mooy li ma wax léegi rek maam bu weesoo ay am ay coup de poing am ay coup de pied def ay taawoo ay yooyu noonu ay self défense maam dafa am leneen lu nekk si biir muy yar ak teggin te yar ak teggin googu dafa am ay valeur yuy jiwaale ci yuy jiwaale ci nit ki bokk na ci yi ñuy wax sax di ko waxtaane les vertus du du wusu maam da ngay am confiance ci sa bopp da ngay am confiance sa bopp da ngay doon nit ku dëgg nit ku jóg daan maam daan la tàggat ba boo ba boo génnee maam da nga doon maam nit ku jóg boo xamante ni lépp luy doxal rek da nga fi nekk lépp luy dëng rek doo ci nekk te beneen bi tamit maam daan la tàggat ba nga xamante ni da ngay am ay compétence maam ay mën-mën yu bëri bëri na nit ci ay caaxaan yu muy dugg wala ay liggéey yu yomb wala ay ay def ay caaxaan pour am ci xaalis ak wala nekk di carte xaalis ak liggéey yu yomb yooyu ay agressé yu mel noonu ñàkk mën-mën ñàkk mën-mën da koy da koy yóbbee loolu nit soo mënul mën soo sawarul rek sa yaram su mënul lenn li rek yenn coono yi soo ko mënul rek da ngay xool liggéey gën a simple yoo xamante doo xool ndax leew na wala leewut doo xool ndax baax na wala baaxul man naa ko am gaaw rek ngay xool ci aar bi nag man dan la tàggat ba nga nekk nit koo xam ne da ngay sawar boo sawaree ñu tàggat la tàggat sa xel mi ba da nga am ay compétence soo génnee da nga am ay mën-mën yoo xamante ni bu ay liggéey yu yomb ngay liggéey te cawarte googu ngay sawar ak mën-mën yooyu ngay mën soo ci génnee doo nekk di di liggéey yem liggéey yu tàyyeelu yooyu noonu da ngay jéem a góorgóorlu ah tegu ci yoon loo nekk da nga ciy jéem a raw ci say maas loolu daal la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy formé nit ñi wax dëgg yàlla am na ay jigéen tamit jigéen wax dëgg yàlla ñu ñu doon ay jàmbaar comme ni mu amee ay xale ay magal yëpp wax dëgg yàlla te loolu dafa dafa dafa am solo loolu wax dëgg yàlla ndax mën naa ne aar bi maam dañuy tabax nit nit te tabax nit dafa dafa dafa laaj lu bari te wax nit dafa laaj bu bari exemple léegi soo xoolee ci société bi fii nga génn rek jeunes yi façon jeune bu nekk façon nit ku nekk ngay gis ngay gis dafa baax tamit maam nit ñi xaw a yeewu tuuti maam di jël seen doom di dugal ci aar te xam ne tamit aar bu kuy bokk karaté taekwondo ak yëpp lu caagin da ngay nekk fii di bëri histoire da ngay nekk fii di déedéet du loolu maam yar ak teggin ngay njëkk a am maam dan la daan la formé nga am yar am teggin lépp ay jikko yu baax daan la ko def ci yow ba soo génnee foo dem da nga mën a nekk loo dugg rek da nga ci génn te muy te muy doon lu te muy doon lu jóg te beneen bi tamit da ngay amaale arme sa biir waaye du arme boo xamante ni foo toor rek da ngay génnee lii laa mën lii laa mën maanaam dañ lay tàggat ba ba fooy dem rek incha allah da nga ko mën waaw euh, comme euh, club bi euh, ma delluwaat si maam leer laaj ci loolu muy maam da nga nekk si biir fédération waaye moom bokk ci biir association. sénégalaise de vérité wusu bi nga xamante ni suñu maître moom moo ko jiite moo nekk déedéet technique bi waaw mu nekk moom ñun ñii moom nekk ci ay course waaye nekk ci it moom di travailler nga xamante ne comme condition bi nga xamante ne amoon na fii li ko daanaka euh, lépp moom famille vérité wusu bi la woon ñu invité woon moom suñu ay mbokk waaw mu doon euh, benn euh, association boo xamante ni maanaam association sénégalaise de vérité wusu la maanaam day jóg moom pour Euh, boole aar yi nga xamante ni maam euh, saal yi nga xamante ni dañu fay nekk te nga xamante ni moom xaw na moom néew tuuti gàtt nañ ci wàllu aar yi moom ñu mën leen a boole moom ñu mën a àndandoo moom liggéey ci wàllu boobu waaye euh, comme ni nga laajee moom ci wàllu saal bi maam ku fi bëgg a dugg moom daanaka da ngay ñëw fee ci pale ba nga xamante ni fa la nekk nii waaye comme li ma wax sànq waaye bëgg ni maam ñu jàpp lañu ba nga xamante ni maam daan mën a ab ab salle boo xamante ni daanaka moom ku mën a yee moom rek nga mën a fekk comme ay matériel ndax loolu lañu xaw a manqué waaye ñu ngi en face palais waaw fa lañ nekk waaw te it euh, maanaam fa la ñuy entraîné ndax ku bëgg a dóor moom boo dikkee foofu rek incha allah rabi moom boo fekkee daal la euh, mën a leeral li nga xamante ni moom mooy règlement yi yëpp rek incha allah. waaw comme passage des ceintures yi am dafay nekk loo xamante ni. maanaam mooy comme élève bi nekk di jàng école maanaam maanaam si boo maanaam boo dikkee moom dañ lay jàngal li nga xamante ne moom mooy maanaam li ñuy jàngal nuyu maanaam boo dikkee moom da ngay dikk teg dañuy dikk jàngal la li nga xamante ne moom mooy débuté débuté débuté ba kere nga dem ba am 6 mois maanaam ci biir 6 mois yooyu nag moom ci lañ lay mën a xool dikk testé maanaam dikk woo say morom yi nga xamante ne yëpp moom yéen a àndoon na woon maanaam dugg na woon si biir salle moom ba am fi weer yooyu le fait que léegi ñu mën leen jël mën leen testé ba xam ne maam mën nañoo jàll fi mu nekk waaw muy ci nit euh, ci paxal de ceinture yi maanaam ñu leen it maam euh, ceinture kung fu tamit maam leen lu nekk maam dafa am ak wuute muy kung fu maam dañuy am ceinture blanc am ceinture jaune am ceinture orange ceinture bleu am ceinture vert waaw ba am rouge inférieur ak rouge supérieur ba am it moom ceinture noire waaw nga xamante ne moom noonu la euh, ceinture yi teddee comme noonu la ñuy doxee waaw ci nit ñi nga xamante ne moom ah dem nga ba yegg si yenn grade rek moom ñu mën la jël moom nga mën a di ko def euh, passage de chef waaye comme noonu lañ ko defee rek moom euh, comme euh, les blancs nga xamante ni ah, dafay doxee ci loo xamante moom ak seen yi si ñoom moom moom lay doon nga xam ne affaire yi moom dañ ñëw di entraîné waaye nag waaye yënguñu ci entraînement bi waaye dañu bëgg di génnee moom di bëgg di ànd ak ñoom fu nekk waaw ci wàllu boobu nga xamante moom dala mën a xamal dund gi ak àdduna bi yëpp waaw kër yi moom yënguñu ci pratique bi rek waaye moom dañuy yem moom dox ci wàllu yar géeg yëpp rek waaw comme noonu lañ koy kiiwee daal. boo koy su ko defee man man côté parents yi lay gën a waxee soññi parents yi ñu jël seen doom yi di jàngal leen aar c'est-à-dire yamuñ ci aar rek waaye dañuy tabax nit dañuy yar bi ñu koy teg ci yoon tàggat ko ba mu nekk koo xamante ne day sawar dëgër ci yaram dëgër ci xel tamit ni ñu koy tàggatee ci yaram bi noonu lañ koy tàggatee ci xel mi noonu koy tàggatee ci xel mi ba day jàppandi wax dëgg yàlla su ko defee tamit di soññiwaale tamit maam autorité yi dëgg la bëgg nañ di entraîner bëgg nañ liggéey bi gën a jëm kanam waaye dañoo soxla place boo xamante ni mooy jëmmal mbir mi ndax xale yi dañuy entraîné mais yenn saa dañ ci am ay difficulté dañ ci am ay difficulté ndax amuñu place bu ñu koy entraîné te yenn heure yi doo ko mën a entraîné moo tax ñenn ñi dañuy bëgg a dugal seen ay doom mais heure bi ñuy entraîné du leen du leen du leen arrangé moo tax ndax yenn parents yi bëgguñu yenn bu téegi te soo amul yenn place yooyu yëpp doo ko mën a doxal dëgg yàlla su ko defee di sonn autorités yi dañuy jàpp ci aar ndax aar dafa bokk ci li nga xamante ni dafay doxal société day génnee nit ku benn citoyen modèle lay génnee ba pare day tabax nit teg ko ci yoon waaw mu nekk daal nit koo xamante ne ku jàppandi la macha allah loolu la ñuy tënk. waaw message moom mooy comme ni ko saa waxee rek maam soññaat gaay yëpp rek maam ñu mën a yow bokk ci li nga xamante ni daanaka moom mooy kung fu yi waaw ndax ñu ci bari dañ ko réere mbir waaw ba ci maam amuñu si lenn lu leer loo xamante ni maam dañ ko ci mën a xam moom bu mën a yow muy wàllu maam leer naa ko muy arts martiaux la ñuy def kung fu la ñuy def mooy comme sànq li ñu koy waxee sànq maam ay verte képp lan koy jàngale mooy li la verte di wusu muy l'humilité muy respect muy confiance muy droiture muy volonté waaw maanaam mu doon benn kii boo xamante ni daanaka waaw dañ fay tàggat ay nit te it moom di leen jàngal te ba léegi ñun sax maanaam dañuy génn ñu ne dem di dem di tàll bi ndax période ba léegi wax dëgg yàlla waaw ñu ngi si kii bi waaw kon noonu daal xam naa moom moo leen mot de la fin bi xam naa moom ñu ngi santaat ñëpp rek waaw di siyaare waa Louga yi yëpp rek waaw di siyaar tamit bu ñu paree man te siyaar ñu sunu mbokk mi nga xamante ni moom mooy sunu njiit ci wàllu aar bi muy maître Kona waaw mi nga xamante ni moom moo fi nekk que fi karaté wax dëgg yàlla maam nekk di dox ak waar bu ma sëkk moom ñoom Zall waaw mu nekk ñoo xamante ne wax dëgg yàlla maam duñ pare moom te nuyu leen ak sama gars yi nga xamante ne mooy Cheikh Kelaw nga xamante ne daanaka maam ci wàllu euh, entraînement yi ak ci wàllu musculation moom dañuy mën a may moom ñu mën a yow moom gratuitement moom ñoom di ko di entraîné ci samedi yooyu nag wax dëgg yàlla moom ci loolu lépp moom ñu ngi jàpp ci mbir mi wax dëgg yàlla waaw di euh, siyaar war wàllu nga yëpp te di siyaar tamit moom wàllu yaa TV waaw di leen sant bu baax a baax a baax a baax macha allah